que fala Sister Gamer ou Mr. Gamer 802. Estamos com o Mr. Gamer 2 aqui, beleza? E firmeza, galera, que fala que a gente fala bem, no né, vídeo. E o King vai falar um pouco sobre o canal, se tá parado, se tá pausado. É, pra falar a verdade, não tem muito o que falar sobre o canal. A gente queria pedir desculpas por não gravar. Por a gente tem gravado aquele vídeo no nosso servidor de ficar muito tempo sem gravar vídeos. E a gente acabou depois desse vídeo, a gente ficou muito, muito tempo sem gravar vídeo. Eu tô tentando fazer esse, esse, vídeo aqui mais por explicações. E eu vou começar com uma explicação bem curta e breve. Na verdade, breve e curta. Ou o que vocês quiserem chamar. Primeira coisa é... é... Calma aí, deixa eu lembrar. A primeira coisa é que a gente fica pensando que o João, né, o Mix Gamer, ele não entrava mais no Skype, ele ficava jogando BO2. E agora é só jogar GTA negócio aqui, não sei se vocês ouviram, mas beleza? É, e eu, como ninguém entrava mais, eu comecei a jogar em Fortress 2. Mas minha conta foi banida e blá blá blá, eu voltei aqui pro Minecraft. E é isso. E eu tô aprendendo a jogar de volta, né? Quem vai me ensinar os negócios aí, atualizar. Só que não, porque eu, eu, tô noob, galera. Eu, vou, eu era fodão, mas agora eu tô noob de novo. Aí é meu Tá, e é isso, galera ninguém mais eh, colaborava, né? Entrava nos servidores. E o Gêmeo Court Gamer também. Ele é. só estuda, ele, tipo, praticamente ele consegue entrar sábado ou domingo. E é um dos dias mais, mais ocupados da gente também. É, e aí ele também fica jogando outros jogos. E é isso, galera. Isso, é, é só isso que a gente queria falar. E a gente vai voltar pros vídeos. E eu prometo dessa vez agora. A gente, eu disse que da última vez a gente falou a mesma coisa, só que não cumpriu. Mas eu acho que agora é verdade. Eu acho. É, vamos tentar pelo menos. Eu e o Cícer, somos os dois que mais cara e a gente vai tentar gravar. Sim. E eu, a gente, a primeiramente, a gente vai fazer uma série de servidor PVP, porque eu tô horrível, cara. Eu devo estar tá horrível. E é isso. Então, é, dê, um, é, dê um joinha, se inscreva. E é isso. Falou, galera. Fui. Quem quer falar uma coisa antes do vídeo? Eu gostaria de pedir também desculpa pra galera do meu canal por tá tanto tempo sem gravar vídeo. Vou tentar gravar vídeo agora uma vez por, uma vez por semana. Não prometo, mas vou tentar. Então, vai, também vai ter um vídeo lá de explicação lá no meu canal. Então, valeu, falou, até a próxima, galera. E é isso, galera. É, eu vou criar um canal futuro daqui a pouco e é isso. Falou, tchau. PQP, mano, eu sei. Vou comprar um mic novo. De um joinha e falou.